यही कल चलेंगे अपन जब पैसे होंगे तब चलेंगे मेरा बर्थडे पे चलेंगे पिछली बार बहुत अच्छी याद नहीं <laughs> पिछली बार तो जो थी बास आती है उसके वजह से बड़ी गंदी <laughs> वो मेरे चिपकता साला हाँ हेलो लाइक कर दो यारो भाई मेरा गुस्सा खराब है तो इसी की रिपोर्ट अदरवाइज दे रहे हैं तो ठीक

शादी में गया और तेज Yeah. हाँ। जीत गए